Hey guys and what's up Scozy here and today as usual I'm playing Rainbow Six Siege rank, rank mode and uh, and today in today video uh, I got into a game with what appeared to be a group of friends and they were like hella funny to me I couldn't stand them but I don't know somehow they were funny to me and I know it sounds weird but like anytime I get into a game with like a game like this where our group friends playing together. Even though I can't stand them, but I don't know. You can enjoy it. Enjoy it. Yeah. And um, yeah, they didn't kill me. That's a plus, I guess. So hope you guys enjoyed the video and peace. seconds left. 10 seconds. operator remaining. Op 4 neutralized. Mission successful. one friendly. Op 4 last stop standing. Fifteen seconds. Diffuser is active. Protected at all costs. Guarda, guarda qua la finta, guarda la finta. Ma... Non abbia fatto la finta. Mamma mia, l'ha distrutto. Beh, YouTube è la veste, basta. Dai, chi è che offre di più? Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Goodbye, Ali Sheriff. <laughs> Goodbye, my love. No, aspetta. Every day. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh. Ragazzi, no. 7544, il prossimo offerente, il prossimo offerente, il prossimo 1, 2, no, 7544, 20.000, 20.000, 20.000, la prossima offerta, incredibile, 20.933, 20.933, 1, 20.933, 2, 20.933, 3, chiuso venduto per prendergli la <laughs> Shit, no. ci sta facendo buggare la partita. <laughs> no, <laughs> è peccato. My god, manco la mia connessione a casa mia è così schifo. Zoba. Caricare un tiro. Promotion! prossima che vuole entrare gli spacco cioè, la mano. Cioè, prendo una montagna qua raga Ho pagato tre droni, faccio continui di droni. Down to 10 seconds. Ragazzi muoio. No, fra, no, già sono in quarto. Vabbè, ah, dai, provaci. Dai Ale, dai, dai Nico, adesso! Oh madonna ci muore! Cosa c'è sta sponkillando sto che ritorno Rumore! L'ho sparato in testa! Uno è morto. Ah, eccolo qui, se n'era andato, Dio cazzo. Era quello che avevo sparato, Dio. si aprono il culo. Dai, venite a prendere. Venite a prendere. È crepato. Bastardi! Mi hanno distrutto, mi hanno distrutto C4. Ma che cazzo, che attività! Sì, ma l'altro non è morto, Dio, sarebbe questo qua che... Ah, c'è Anna fortissima che... Non so, io non so dove sono. Sono dietro, attento. Attento a sinistra. È là, è là. Guarda la camera, guarda la camera, faccio tua. Sto guardando le camere. Ma io non so da dove sta sparando. Oddio. Guardino, non so che c'è le telecamere. Terra. Co confermalo. Op 4, last operator standing. Op 4 has located a bomb. Friendlies victorious. Hostiles eliminated. Let's go. No, we don't. Vado a fare spawn killer ragazzi, vado a fare spawn killer. <laughs> Ah, lì mi sa che ha perso le speranze. sì, ha, spento. Maestro dell'assedio. Gli assedi. Grazie. Matarsi ah, ragazzi, Rainbow mi ha detto che sono marcio dalla sede, dalla sede. Sì? Sì? Ah, dal trofeo? Aspetta che era... era lo critico. Ah, gli sceriffi è ritornato. Alicia ho fatto ritorno. 10 seconds left. Ha fatto ritorno tra di noi. Quanto, quanto siete? 5 seconds in counting. Eh, uno per noi. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella! Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. teoria eh. li device. Device placed. fuck? Da dietro Sono troppi, sono tutti sopra quasi Rocco voglio fare il giro Da lì Vai vai vai vai Rocco vai vai vai vai Appena arrivi gira a destra, a destra. Idziemy iskra, idziemy iskra, dali, dali. Ti copre, ti copre. Sì, Bella, Vai, finta. Friendly destroy the diffuser. Andiamo. Mission successful. YouTube. Ciao YouTube! <laughs> Malato. Hai vinto. Ciao YouTube! Abbiamo vinto e io ho fatto un round, e tutto il resto ho crashato, bello. Non ci sei neanche <laughs> dentro, bello. non sei neanche contato. Sì, infatti. Fai schifo. Sono un ebreo. <laughs>